Я навіть уявити не могла, що на мене чекає. Все почалось з того, що я отримала листа на емейл, в якому йшлось про те, що в мене можливо буде шанс поїхати на проби до Танзанії. І я така. Все. Декілька років тому в мене вже був схожий досвід, коли я їздила в Литву теж на проби фільму. Тож цього разу я подумала, що цією можливістю треба скористатись сповна. В мене було декілька ідей для короткого фільму про Танзанію, але всі ці ідеї були якісь незавершені. Вони були як просто travel lifestyle відео. Ці ідеї вони вели мене, вели до того, що я маю бути в кадрі і я маю розповідати цю історію. Тепер давайте повернемось у 2018 рік, коли я вирішила записати одне з своїх бажань. Цим бажанням стало написати пісню. Музика насправді була дуже близька мені. На протязі всього мого свідомого життя я пам'ятаю, коли ще були касетні е, такі квадратні плеєри. І мама мені купляла касети. Моя улюблена була Брітні Спір, звичайно. Я вдягала джинсові шорти, е, включала її треки і відчувала себе такою ж крутою Брітні Спірс. Одне з моїх хобі в дитинстві було записувати Е, тексти пісень собі в зошит, потім їх вчити і співати. Завдяки цьому хобі мої батьки подарували мені мікрофон і відеокасету. Це вже була відеокасета е, караоке. З караоке з текстом я співала вдома. А потім, е, вже коли я була в підлітковому віці, я співала в хорі. Ми навіть виступали в київському костюлі. І це було так гарно, органна музика. Ми в таких червоних мантіях, хор цілий стоїть, це так велично а, було. Потім е, е моя музикальна кар'єра звернула трошки в інший бік. І Ми з подругою записали кілька реп-треків і навіть е, декілька разів перебували в андеграундних якихось клубах. Я пішла набиратись розуму в університет, де в мене теж були заняття з вокалу, з фортепіано, тож я навіть вміла читати ноти, і це якось мені легко давалось економіка і фортепіано. І ці всі малесенькі події призвели до того, що у 2018 році я написала цю записку, і у 2020 році я її знайшла і така подумала: це була моя мрія. Я співала з дитинства, в мене був, був потяг до цього. І саме в цей день я вирішила, що все, час настав, і я мушу записати пісню, хоча б для того, щоб моя внутрішня дитина нарешті зраділа, нарешті отримала те, чого вона хоче. Тож, згадавши своє побажання, я вирішила, що тепер потрібно переходити до дій. Я така людина, що я за освіту. Я за розвиток, за постійний апгрейд, за постійні нові знання, за постійну роботу над собою. Тож я вирішила, що першим кроком буде піти на заняття з вокалу. Спочатку я знайшла одну вокальну школу, потім іншу, е, потім іншого педагога. Потім я, врешті-решт, знайшла Любов Іванівну, до якої я прийшла, і вона сказала: В тебе є ціль. Я сказала, в мене є ціль. І ми <laughs> почали розвивати моє дихання, мій голос. На той час, коли я отримала цього листа, цей шанс цю надію на подорож. Я займалась вокалом вже десь кілька місяців і е, почала думати про цей короткометражний фільм, про одну ідею, про іншу. Думала, думала. А потім така: я напишу свою пісню і зніму свій власний кліп. У мене одразу ж з'явилась ідея, про що буде пісня. У мене абсолютно не було сумнівів, тому що це Танзанія, це природа. Я обожнюю природу. Це природа, з якої все почалось, з якої почалось людство. І це не жарти. Жартом може звучати те, що я дізналась про це вже після. Вже після того, як я придумала, що пісня буде про природу, як ця ідея взагалі виявилась. Це настільки містичний збіг обставин, що, якщо чесно, в мене мурахи по шкірі інколи бігають, коли я навіть думаю про це. Я почала писати текст по одній фразі. Е, потім друга фраза, потім третя, потім якось воно так вже білий вірш якийсь вийшов. Моя викладач мене дуже підтримувала в цьому всьому. Вона е, скидувала мені усілякі статті про сонграйтинг що таке хук, що таке те, се, всілякі е, такі музичні е, назви, котрих я навіть раніше не знала. А тут мені треба в цьому всьому розібратися, якось зліпити в кучу. Е, Тож я дуже дуже їй вдячна за те, що вона дала такий сильний крутий поштовх. Тож, е, маючи ідею, майже готовий текст, Е, мотиви, якісь нариси в своїй фантазії, якою має бути музика. Ми звернулись до Сергія Доценко, який зробив просто настільки круте аранжування, що я коли прослухала його вперше. У мене не те, що мурашки побігли, в мене сльози побігли. Це було, як знаєте, як якесь вау, якесь очищення, якась медитація. Це було саме те, що було потрібно для цієї пісні і для цього проекту. Ми записали демо-версію, з якою я поїхала до Танзанії. Yapendeza, keki yetu hiyo yapendeza. Пригоди почали ще під час зборів, тому що, як мінімум, в тебе мають бути вакцини і нормальне взуття. А як максимум, що було потрібно зробити мені, це інструкція до камери, <laughs> це образи для кліпу, це історія і е, це просто неймовірно, тому що ми малювали е, розкадровку. Потрібно, щоб Е, левиця зі своїм левенятком е, пройшли отак один за одним в кадрі. Е, і просто мені було так смішно, ми малюємо цю розкадровку, і я така думаю, це нереально зняти. Таймлапси це ми вам покажемо, що таке таймлап, щоб ви зрозуміли. І можете собі уявити, як це робиться. Приблизно так же це розуміла я. А, тоб, і, і саме цьому мені написали здоровенну інструкцію, як знімати вранці, як знімати вдень, як знімати відео, фото і таймлапси. Е, в кліпі ми використовуємо три таймлапси з Африки, і кожен таймлапс для мене як рідний, тому що <laughs> це було, е, е, це було прикольно, але не дуже звично для мене робити.